que m'importe vivre heureux, silencieux. Un nuage doré pour maison, pour patrie. Je caresse au hasard le corps de mon ami, aussi lointain, hélas, et faux qui le veut. Qui êtes-vous enfin qui parle et qui m'écoute Un homme vraiment seul entend battre son cœur. Je cherche parmi vous les signes du bonheur. Je vois qu'un ciel blanc, qu'un nuage de vent. Comme un de vivre comme un porte vivre vaste nuage de terre abandonné au jour, comme un jeune visage embelli par l'amour. Quelle grande leçon votre dessin me donne, silencieusement s'élève. de vie et cette voix.